kita bersama jalan jalani dunia Tak seindah kemarin Sederhana Tawamu sudah cukup Lengkapi semuanya Oh, Jalani dunia Tak seindah kemarin Sederhana Tawamu sudah cukup Hidup bersama Thank you.